okwefaniriza nnyo <laughs> ah, anange eno bagiyita fktv <laughs> mwebale kubeerayo nga mutulaba kituzaamu na amaanyi buli lwetumanya nti gyemuli mutulaba webale olwakaddata kogula noteekako nosobola okutulaba webale nnyo webalire ddala tusiima bwongerwa amannya ez'omuweerezaawo nanyo ndi rest okuva mu fk dramactors uganda mukono tusangibwa nno mukono ekibiina tetuli babya bulimi tetuli balunzi naye tuli bannakatonda tuzanya emizanyo egiyigiriza egisomesa ateera eginyuma abwe kityo eno tivi yaffe tukolerako ebintu ebyenjawulo tulinako programu ezenjawulo naye eno programu gyetulimu bagiyita wajjootya mukwano gwange gwatuddeeyo wajjootya wajja na maama wo kojawo yeyakuleetao woli wonna wajja otya ekyo kyennyini kyolimu abayimbi mwajja mutya okubeera ekyo kyoli omuzanyi wa katemba wajja otya basawo ne banyabo byebimu ku bye tugenda okumanyanga mweno programu wajja otya gwali eyo okugamba ekintu kimu just subscribe subscribinga tusobole okutambulira wamu waliwo akadaika akamyufu akali awo kakonemu bwona okakonamu ojja kuba ofuuse munnaffe ojja kuba ofuuse mmemba tutambulire wamu nga tuyiga bwomala okkakonamu twaniriza views zo jangu otubuulire nti aa programu yammwe yakoze bweti ne bweti aa mbadde njagala ondeetere gundi ne gundi programu eyo tugenda gikola bwe tutyo naye nga tuleeta abantu gwe wennyini b'otusabye baserebu bo omuntu yennyini gw'oyagala osobola okuba nga yegwe wennyini tujja kujja tukukyaze obeeko kyonyonyola eggwanga bafaani bo abantu bo mikwano gyo bamanye wajja otya bangi mukuba be tulaba nga tubeegomba naye olw'okuba tetumanyi bwe bajja nga tulaba ngaolugendo oluwanvu ennyo oluvannyuma lweno pulogulaamu ng'omaze okuwuliriza n'okulaba abantu ab'enjawulo ojja kutegeera nti ebintu byonna bisoboka olw'engeri gye tujjamu okujja kusobola okuba okw'enjawulo naye nkukakasa nti engeri yonna gye wajjamu oba wajja nzeabuuza wajja otya ye puroguramu eri ku mayengo ga fk television essaawa zino amaanyi angaddamu nanyonja oresite omuweerezaawo ndi kyeya pasoni no owa fk dramactars emukono basabo ne banyabo nga bwembaga nti programu bagiyita wajodya tubeera n'abantu abatubuulira olugendo olwo teri alisobola ddukwogerera okugjako nga gwolwogedde wajodya tubeera ne basereebu tubeera n'abantu ab'enjawulo n'olunaku nno olwaleero mikwano tulina omugenyi waffe ow'enjawulo agenda tubuuzaako agenda tubuulira era tugenda kumanya wajja otya kuŋŋaanya banno mikwano gyo bayite gwatulabira mu takisi mooli atulabira ku mulimu wootudde gwakutta essimu yokwotulabira kati weebale nnyo kyokola kyanjawulo kyokola kya ttendo just subscribe n'abalala bagambe nti fk televisioni yagusa eddamu puroguramu yaffe ennyuvu era enganzi wajja otya munneegateko nga twaniriza omugenyi waffe owolunaku olwaleero nnyabo tusinza okulaba nawe kyebale amanya go yegwani atudde awo ayagala kumanya ani leero omugenyi gwe balina mu studio za fk television yenyawo amanya nze kanis je rachel bangi we bayitangwa musheshe kuva mu kibiina kya fk dramactors uganda nanemusanyufu okukusanga nange nesiimye okukukyaza ogenze nonfaanana nengamba omwana ono anaaba atya naye bwogasebukani nti okuva mu fk dramactors hmm. nemanya nti kyekyo yoyo omwana yenyini gwenkulembera hmm. kisanyuza okulaba lwekyo nange okukusanga fk ogisanza otya fk nga terina buzibu bwonaterina eh, buzibu bwonna hmm. kati atuddeyo atulaba ayagala kumanya lwekyo azaalibwawe lwekyo wemulaba esaawa eno azaalibwa mbalala mchalo cha kashonji era district ya mbalala nze ndi neighbor wa museveni bayirawo wadde <laughs> takimanyi naye nze okuba wadde takimanyi naye leero akitegeereakitegeere omukulembeze weggwanga taata mm. neiba wo mulina mu studios mm. eza fk television mm. kakati lwekyo bwoba biki ebisinga okunyumira ng'oliawo mu budde bw'obweddembe biki ebisinga okunyumira yabisinga okunyumira bingi nnyonnyonnyonnyonnyonnyo naye ekimu ekisinga okunyumira bwe mba njogedde n'abazadde bange bali ku makya nempulira nga basanyufu mm. mpuliranga ddala ddala omutima guzikakkanye kyekisinga okunyumira ennyo abazadde bali kashonje esaawa abazadde abali e kashonje tubatumiddeko mwebale kutuzaalira rekyo hmm. mwebale nnyo mwebalire ddala rekyo kati nze nyinza okuba nkumanyi hmm. nyinza okuba nkulaba hmm. atudde awo akuwuliriza akulaba ayagala kumanya rekyo yani rekyo wemulaba esaawa eno ah, mm, muwala wa mwesi gyenna bosi Mm. ate azaaliwa omukyala we bayita tusiimire juliet abazadde abo mbaagala nnyo kuba bankuza ne banfuula kiki kyendi ku bigambo gye bambuulirira mm. beebo mm, yebyo byenyini kakati era embalala bw'oba ofudde mm. gyetukuza era bwe mbafudde essaawa eno mm. baba banze embalala ku kyalo kya nyabusiriira wenyini nyabusiriira awo wenyini <laughs> bulungi nnyo oba waliyigirawa bane manyi tojja kisoti bwemulirana ntandika okufaananayo oh. banyabusiriira tubatumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebalekajambo reco mm. abatulaba baagala kumanya abantu benyabusiriira baagala kumanya Rachel Mfumbo. lwekyo tanaba kufumbirwa naye mulinnya lya yesu ajja kufumbirwa kwangaalina eh? ebirooto byalina osooka otutuukiriza eh. nga katonda bwaleeta omutuufu nga katonda bwaleeta omutuufu mm. basewo ne banyabo tukkirize nga katonda tupulaningire mm. bwebwabubiki bye tuba twagala naye okuteesa kwa katonda kwe kusinga tupulaninga naye katonda ye yateesa era n'atuukiriza nekyagambye nti kalinde katonda agenda kuleeta omutuufu kakati gwe omutuufu ali eyo nga gwe waala ekyo eh, application ezire ete ah. yanguwa yangu <laughs> nakyo ekirooto kino ekyokuzanya katemba hmm. kyatandika ddi era wakijjawa by the way ekyo ekirooto kyanyingiramu nga nkyali muto nga tukyali kusomero from primary by the obuli omusomero kimanyi kyemanyi yali amanyi nga bwe wabeerayo mdd mm. nga waliwo omuzanyo gwonna mbanyi n'okumeka nga shuwa nga nfunyemu paati bwe tuba tuliwaka nga tulunda nyina okufunganya ah, baganda bange ah, nentandika obazanyiramu obuzanyo nembasesaamu nembalimba mm. so kati bwe najjako netuuka enemukono nalinako omukwano gwange mm. kati nga directa waffe yali mukwano gwa mukwano gwange bwe nali awo nenfuna essimu nangamba musheshi kozi wanji ate manyi oyagala ebintu byobwasirebo oyagala ebintu byokuzanyao osobola okujoininga ekibiina nemugamba ate otuukiridde ekirooto kyanendagirira fk mana mm. nayingira mu fk mm. nayingira mu maka we nasanga abantu abalungi ab'emitima emirungi abayigiriza kugamba ndi musanyufu ne mm. fk siina kyenjogererako katonda yabagisasulira katonda yabagisasulira kanono kalowoozo kagenda eri abazadde rachar tugambye nti ye yatandika eyo nga ayimba ng'ayimbisa ku kyalo ne mu ssomero omuzadde tunulira omwana wo oh, kyalimu muyambe kikule lwekyo kati muzanyi serebu gwe tulina tubalina bangi naye yafuuka serebu lwa nsonga nti abazadde bamukkiriza okukola ekyo kyeyali awulira nga ayagala musanyi ki gwosinga okwegomba mu uganda ah, nakatemba bayirawo abasanyi bensinga okwegomba bangi nnyo naye daana batanzi ne florence nampi gyabobawala bankolera nnyo omanyi lwaki ah. balina engeri gye batwalamu ebintu byabwe kale waliwo engeri gye babeera serious mu kintu oba bazanya hmm. baba serious ne bamininga ekintu kye bazanya ate ne bakijjayo obulungi nga era kyemanyi abandabeeyo diana nabatanzi florence nampijja mikwano omwana ono ayagala mumwesiimisa mm. nti abamu ku bantu abamuwa amaanyi natula nagaa nange lwekyo nina okubeeramu ekiti atunulira diana nabatanzi mm. awamu ne florence nampijja mwebale kubeera kyakulabirako kirungi omuzanyi yuuno mwana muto naye abeegomba mwebale just kipitaku ate nobadde omanyi nti nange kwabo boyogedde mm. florence yomukuba ensinga okwaaaaamba maama nayiga dy okwogerlwakwewambuzizayo batono naye naawe bwendaba pulogulamu zontera okwegomba munnaanmusanyufu olwokuba ntetosewagamatimwewazolwekyo kakatira ekyo matugenda okumaliriza mm. onyiga <laughs> sitera kunyiga naye ate bwenyiga nyiga kintu kyekyali kikunyiziza nowulira bubi nnyo ekyanyiza kyali kintu kimu mm. yali idi nga mhm. tuli ku somero ne bagaba abaana tebasoma kati ne tugenda ku kisawa gyo nga twali mu boarding bwe twafulumamu awo waliwo revrand awo kati ne tugenda nga waliwo mikwano gyaffe kati twali bawala babiri oyo omuwala yali asula wa revrand mm. ne bagamba tugendeyo yali agenze kukimayo ebitabo bye mm. kati ffe lwe twatuukayo waliwo accountant we yali abeera bwe twatugaa ne tutuukira mu karoomu ka accountant oyo revulanda si buli revulanda nti mulungize basonyiwa okyogera ku mukutu naye oyo revulanda teyasooka tegeera kikitalianti simanyi naye bwe yatusanga mu ruumu ba buwongoye bwamutwalawa n'akubira mu ssomero ne bateekako ebibeera beera ne batwasa special ate alimu nsonga ssebo neddebyota nakuba olwi eh ekintu kyanyiza sirikyerabira <laughs> naye gashomu nkusonyie bamitani gashom gashom nakuba olwi badagenabiki ebikusanyusa bweba asanyusa ebbaira bingi ebisanyusa naye ekyasinga okunsanyusa mu bulamu bw'ensi eno mm. nze bwenagenda okuva ewaka saababuulira directi nti ngenda kukola mm. nalimbalimba dadi wange nga tayagala tuveewaka nemulima nfunye omulimu ogwo amitwala ana biki biki dadi olaba ngenda kwanga kati ekyasinga okunsanyusa olunaku lwe nagenda kudda mukyalo mu christmas shopping ena bakolera ngaabazadde bange bonna basanyufu bangwerokani nga bampa emikisa kyekyasinga okunsanyusa mu bulamu bwensaina okulaba abazadde bange nga basanyufu mubufunza ebikusanyusa kulaba abazadde bo nga basanyufu era bw'oyogera ku muzadde wange ekibi nkukyawa ekyo tugenda kumaliriza yenyama muntu kigwe wegomba noga nti nalituddeko naye nga bwetwogera kati kusinziira ah, wejje tuvudde ne gwe tuwulira sori z'abasireebu eh, neetaaga okwo okutuulako nekyagulanyi senta mu nenjogerako naye <laughs> kubanga bwogenda ku mboozi ze n'olaba gyavudde mm. n'akuwa history bw'otuula mm. naye ayinza okuwa obwongo obukukula obunyambako nga nsi mm. okutuuka weneetaaga okutuuka era mwetaaga woli kyakulanyisa nda gwoba ompulira mugaana wange saba ntuleko naawe twogeremu si mububi mu bulungi oyo yerekyo oyo yerekyo kyakulanyisa etamu tukutumiddeko nnyo omubwati eh, kyakulanyi purezidenti wa wanuupu eh. <laughs> purezidenti wa nuupu tukutumiddeko nnyo baithawe nange muyigirako bingi nti okwekkiririzaamu n'okumanya nti buli kimu kisoboka nomatta wat omusajja oyo bigup kyagulanyisa entamu kakati eh. rejo tumaliriza edakika nsigaziza ntono nnyo mm. olowooza gavumenti yali tukoledde ekinga ffe bannakatemba mm. abaana abato abavaayo bannabitone kiki eyalikoze okulaba nti naffe tubako wetutuuka ebirooto byaffe ne bikaminga true kyobuuziza kintu kirungi kati nga nze bwe nali eyo mu kyalo nali siina chance nga nina talenti naye nga siina chance esobola okutuukao nga siina weakutandikira nze mba nensaba gavumenti mm. eh, twanguirizeemu mu bintu nti omuntu waba agenda ku tv bongerezeeku atlist za tv mm. basasule kufe abazanyi eh. omuntu obeera yonoozanya tomanyi oba olifuniramuwa <laughs> tomanyi batuwe ku musaala Ah. bano buli mwezi bajje basemeseneiba wakiwuliddeamutugambye eh, <laughs> akiwulidde eh. neiba walekyo eh. ah, obiwulidde ensonga zonna zigusiza bulungi ayaga batandika okufuna ku musano hmm. simanyi ebyo birowoozo byowulidde hmm. si bya fktv si byanze purezenta naye bya muntu sekinoomu agambye nti ayagala bannakatemba batandika okusasulwa hmm. till then nsigadde ndinanyonjoreste omuweereza wammwe yongera okusubscribinga banno bagambe tunyumirwe tuyigirizibwe ate tusomesebwe nabagaye fk dramactors tukola bingi twaniriza twagala abantu era tubaagaliza tuyambako abantu tubeerawo mu buli mbeera okusingira ddala tupromotinga abalina ebitono ebyenjawulo oli muyimbi ozina amazina aa olina dduka oyagala ditunda neddanze nina serebu gwenjagala ate njagala mutuukeko byonna no fk dramactors kubanga eri under fk promotions nagambye nze kyapasoni wekibiina ekyo kuba ku simu yange ziro musanvu ziro mukaaga kumi asatu mwemu abiri mu bbiri nze mwenyini nze njikwata ngenda kwogera naawe ebisingawo tujja bimaliriza for fk tv mbasiibudde tusisinkana olunaku oluddako mwebale nnyo mwebalire ddala mukama bawe kyemusinga okwagala Thank you.